सेविंग प्लॉट्स के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल के अंत में आप सेव फिग फंक्शन के उपयोग से प्लॉट्स सेव करना तथा विभिन्न फॉर्मेट्स में प्लॉट्स सेव करना सीख जाएंगे इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले हम आपको सलाह देते हैं कि यूजिंग प्लॉट इंटरएक्टिवली वाले ट्यूटोरियल को सुने अब कमांड ipython-pylab से अपना पाइथन इंटरप्रेटर शुरू करें जैसे कि आपको पता है यह आपके प्लॉट्स को सेव करने तथा प्लॉटिंग करने के लिए जरूरी पाइथन मॉड्यूल्स के साथ पाइथन इंटरप्रेटर शुरू करेगा चलिए शुरू करने के लिए -3pi से 3pi तक एक साइन वेव प्लॉट करते हैं प्लॉट के लिए जरूरी पॉइंट्स का अनुमान लगाते हैं ऐसा स्पेस का उपयोग करके कर सकते हैं टाइप करें x is equal to space bracket में -3 इंटू pi, 3 into pi, 100 हमने जरूरी पॉइंट्स x में संचित किए हैं चलिए अब प्लॉट स्टेटमेंट का उपयोग करके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं अतः टाइप करें प्लॉट ब्रैकेट में x, sin x ठीक है यह हो गया है हमने एक मूलभूत साइन प्लॉट बनाया है अब देखते हैं कि कैसे इस प्लॉट को सेव करें ताकि बाद में अपनी रिपोर्ट्स में इन प्लॉट्स को अंत स्थापित कर सके अतः प्लॉट सेव करते हैं हम savefig फंक्शन का उपयोग करेंगे इसके लिए टर्मिनल के साथ हम प्लॉट विंडो खुली रखते हैं स्टेटमेंट है सेव savefig ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में slash home slash FOSSEE slash sine dot PNG ध्यान दें savefig फंक्शन एक तर्क लेता है जो है फाइल नेम फाइल नेम में डॉट के बाद आखिरी तीन अक्षर एक्सटेंशन तथा फाइल की टाइप है जो कि निर्धारित करती है किस फॉर्मेट में हम सेव करना चाहते हैं यह भी ध्यान दें कि हमने पूर्ण पाथ दी है जिसमें हम फाइल सेव करना चाहते हैं यहाँ हमने .png एक्सटेंशन का उपयोग किया है जिसका मतलब है हमें png फाइल के रूप में इमेज सेव करनी है चलिए फाइल sin.png खोजते हैं जो हमने कुछ समय पहले सेव की थी हमने फाइल /home/fossee में सेव की थी इसलिए फाइल ब्राउजर का उपयोग करके /home/fossee में ढूंढते हैं जी हाँ फाइल sin.png यहाँ है चलिए इसे ओपन करके चेक करते हैं अतः प्लॉट को सेव करने के लिए हम सेवफिग फंक्शन का उपयोग करते हैं .savefig प्लॉट को कई फॉर्मेट्स में सेव कर सकता है जैसे कि F portable document format PS PostScript EPS encapsulated PostScript G scalable vector graphics G portable network graphics जो पारदर्शिता की सहायता देता है यहाँ वीडियो रोके निम्नलिखित अभ्यास की कोशिश करें और वीडियो फिर से चलाएं साइन प्लॉट को ईपीएस e फॉर्मेट में सेव करें जिसे लेटेक डॉक्यूमेंट में एम्बेड कर सकते हैं हमारे पास अब भी साइन प्लॉट है चलिए अब प्लॉट को sine.eps के रूप में सेव करते हैं अब हम savefig फंक्शन का उपयोग करके प्लॉट सेव करेंगे अतः टाइप करें savefig ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में slash home slash FOSSEE slash sine dot EPS और एंटर दबाएं। अब स्लैश होम स्लैश फॉसी पर जाते हैं और नई बनी हुई फाइल देखते हैं जी हाँ नई फाइल sign.eps यहाँ है यहाँ वीडियो रोके निम्नलिखित अभ्यास की कोशिश करें और वीडियो फिर से चलाएं। साइन प्लॉट को पीडीएफ, पीएस और एसवीजी फॉर्मेट्स में सेव करें। अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सेव सेवफिग फंक्शन का उपयोग करके प्लॉट्स सेव करना फिर विभिन्न फॉर्मेट्स में प्लॉट्स सेव करना जैसे कि PDF, PS, PNG, SVG, EPS यहाँ आपको स्वतः हल करने के लिए कुछ प्रश्न दिए हैं पहला कौन सा कमांड प्लॉट सेव करने के लिए उपयोग करते हैं save plot function save fig function save figure function save PLT function save एन sin.png इनमें प्लॉट सेव करता है root directory slash gnu linux Unix आधारित सिस्टम्स पर c colon slash windows पर दूसरा ऑप्शन एरर देगा क्योंकि पूरी बात नहीं दी है तीसरी है करंट वर्किंग डायरेक्टरी और आखिरी ऑप्शन है पूर्व निर्धारित डायरेक्टरी जैसे स्लैश डॉक्यूमेंट्स और अब उत्तर पहले प्रश्न के लिए प्लॉट को सेव करने के लिए हम सेव फिक फंक्शन का उपयोग करते हैं दूसरा प्रश्न जब भी हम फाइल सेव करते हैं यह करंट वर्किंग डायरेक्टरी में सेव होती है आशा करते हैं कि इस ट्यूटोरियल का आपने आनंद लिया और इसे लाभदायक समझा धन्यवाद